在周一的部分，我们会迎接的是月德和的日子，这也意味的是在当天是适合迎荐、祭祀、上任以及出行的。同时，也会提醒大家，在当天也是同时逢到了诸神朝天的日子，因此也不宜做还愿的。 在周二的部分，同时也是诸神朝天的日子，所以有要怀孕的朋友们也特别要注意一下，要另外择他日再去做进行，会是比较吉祥的。而当天同时逢到的是小号星数的一个影响之下，也不宜去做太多的一些交易、签约、斡旋，因为它也会代表的是比较容易会承受一些损失。 那再来呢，我们来看一下，就是在周三这一天，我们会逢到的是当月的月破大号。那我们可以看到的是，从周二的小号变成了大号，所以当然呢，也会意味的是在当天更不宜去做任何的杠杆以及交易的。所以这边呢，更要提醒荧幕前的朋友们，在当天任何的处事跟形式要更加的保守跟拘谨，会是比较理想的喽。 同时呢，我们来看一下，就是在周四这一天，我们会迎接的是天愿。再再来呢，就是在当天的傍晚的六点四十七分，会迎接的是上玄。在当天是很适宜可以去做祈福的。那同时会提醒大家，在当中呢，可以帮自己先准备好一个是有开口的葫芦。那么这个葫芦呢，是不论任何的材质都是可以通用的。另外准备一个硬币，任何。 国家的硬币都可以，只要它的这个面额上方呢是有一个人头的这个图案就可以了。那么在当天要摆放的位置呢，就是要看你经常会坐的位置，看是书你的书桌，或者是你的办公桌，或者是你的化妆桌都可以。 把这个葫芦呢压在这个硬币的上方，男生就请摆在这个桌面的左手边，女生呢就请摆在这个桌面的右手边就可以了。那摆放的时间呢，就请在周四的晚上的八点四十七分之后摆放，一直到周六的中午之后移开就可以咯。好，那么这个摆放这个。 葫芦呢？压制这个人头呢？主要的部分呢，是为了要帮我们压制小人的部分。还有呢，希望可以帮我们祈求更多的贵人来靠。那么要提醒一下，就是当我们在周六呢移开了这个葫芦之后，这个葫芦呢，你可以另外的，就是看是要来挂其他的地方，都是没有问题的。那么。 要记得哦，就是当我们当天呢把它移开的时候，这个葫芦上面的这个封口就要再把它盖起来喽。那再来就是这个硬币呢，在当天请把它捐出去或者是花掉，所以尽可能请你用你当地的硬币，不然就是要能够把这个硬币有办法捐掉才是比较理想的。 好，再来，我们来看一下，就是在周五这一天，我们会逢到的是乌土太阴日，吉时落到的是午时，也就是上午的十一点到下午的一点，在这个两个小时的时间哦，是很大力，我们可以做开池以及放水的，有需要清理我们家中的开运摆件啊，或者是。 开运石啊，好，这些要去做整理的，都可以运用这两个时间两个小时的时间呢去做一个整理。当天也很大力，我们可以去做入宅、开市、谋事、急用，还有包含了如果有需要嫁娶、婚姻、定盟、交易都很适合的。唯一不利的就是在当天是不利动刀，好，所以有需要的朋友们请参考一下。 至于在周六这一天，我们逢到的是六元一降，在当天是很大理，我们可以帮自己补运的。不过在当天呢，逢到的是天罡日，所以如果有要帮自己在当天补运的朋友，很切记哦，一定要吃素会比较理想。那同时当天如果是呃有逢到魁罡本命的朋友们呢，老师会建议当天不宜食牛肉跟相关的加工食品，比较能够。 保住你原有的运势。再来提醒，针对属兔子的朋友们，在当天容易受到咸池星宿的影响，跟女性的互动关系上面呢，要格外的注意一下喽。同时提醒一下，在周六这一天也不宜针对动刀的事宜做安排，还有当天也不宜做烟供相关的事宜哦。最后我们来看一下，就是在周日这一天，我们会逢到的是。 从商财离日，所以在当天呢也是不宜提前做一些呃规划来做这个斡旋啊，或者是交易的事项。还有在当天逢到了阳公忌，所以也是不利婚姻的。好，以上呢是当周的日课吉凶。接下来让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢是非常的有纪律的，而且呢，你们会非常的有意志力哦，去执行你们想要完成或者想要去呈现的事情哦。那在这个礼拜，也许你会比较。 偏向传统一点呢，会比较想要用一些呃，你想要用的一些传统的模式去把东西给呈现出来。所以在工作上，也许别人会觉得你好像比较古板一点，但是你可以把一些最原始的一些风味给呈现出来，不见得是坏事哦。那么在这个礼拜呢，别人可以看到的是你的努力啊，还有你的一些辛劳的部分。但是呢，老师也会提醒你呢，在这个礼拜。 不管你花了多少的努力的同时呢，你也要记得多去提拔一下你周边的人哦，因为他们也可以同时呢帮你付出一些心力，那也可以让你呢在这个礼拜整整体的这个动力呢更加的顺遂哦。好，那可以让你呢整个礼拜呢会更加的好。 那么在这个礼拜呢，我们的开运的植物呢是桦树，那开运的矿石呢是石英，还有开运的色彩是白色，提供给上述的这三个生肖的朋友们参考一下。再让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这个礼拜是属于全力行动的一周哦。 所以呢，在这个礼拜呢，老师要特别提醒你们，就是上司呢跟客户端呢，可能在这个礼拜都对你会蛮有充分的一个信心，呃，而且你就会有这种成就感，会一直接踵而来啊。所以在做事方面，你会特别的有这种呃果断哈，然后会让人家觉得是说你非常的有胆识，而且你的行动力呢会非常的全方位，而且是很全力的去支支配。 呃，你会有一些新的转机出现，你会想要突破眼前的一些难关，你的意志力呢跟信心呢都会非常的惊人，这是一个相当呃非常让人觉得敬佩非常好的一个状态哦。所以呢，在这个礼拜呢，属老鼠的朋友呢是没有需要留意的地方跟天数哦。下一个呢是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于化险为夷的一周哦。 而这段期间呢，老师会建议呢，我们可以不妨呢多听取一下各方面的一些意见跟声音呢，然后多去做一些深层的一些评估，对你是会有多一点的利处哦。呃，也就是说，不管再怎么复杂的东西呢，你都有办法让它可以转危为安，因为可能透过别人的一些妙语。 反而可以让你忽然诶眼前一亮，想到了解决的方法，也说不一定哦。那么属牛的朋友呢，在这个礼拜，请要用多一点的巧思来画你眼前的一些危机吧。在当中要留意的天数比较多，有三天，除了周一之外，还有周四以及周六。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在本周是属于有惊无险的一周哦。 所以老师会建议呢，在这个礼拜呢，千万千万不可急躁哦，而且更不可以好大喜功哦，更不要把所有的事情呢，都拖延到了最后一刻、最后一秒的时候才去做进行啊，或者去做 double check，这样子会是非常非常糟糕的，因为你才会发现，好像有些东西真的已经是急在眉梢了，然后。 你好像没有很十足的把握，然后让你自己呢，真的非常非常的急哦。那这样子的体验其实会非常的糟糕。即便很多东西都是刚刚好、刚刚好的，抓在那个时间点上，但是为什么事情要那么刚好呢？为什么不能够给自己多一点的 time allowance 呢？所以呢，请给自己多一点的时间跟心理的建设，好吗？好，所以希望请你的这个有惊无险呢，在这个礼拜呢。 是可以有多一点的空间的哦，在当周要留意的天数呢，有一天是周二，下一个生肖是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要坚守本分的一周哦，而这也代表是我们需要默默的耕耘，然后要保有我们原有的一个自信，然后凡事要多一点的用心哦，自然就可以得到相对的一个报酬，还有得到应有的一个发展。那么在这个礼拜呢，属兔子的朋友呢，要留意的天数有一天是周三哦。 下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于需要坚持下去的一周哦。虽然我们眼前的一些状况，目前看起来好像没有什么很实质的一些成果成效出来，会让你感觉有点。 心灰意冷啊，然后甚至会觉得开始怀疑自己当初做的这个决定是不是正确的。但是千千万万不要怀疑自己哦，老师要告诉你，你的决定其实是对的，你只要再坚持一下下就好了，好吗？所以在这个礼拜呢，属龙的朋友最关键的时间点呢，要注意的天数呢，就是周三以及周四哦。 下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要处处小心的一个礼拜，而这也代表的是呢，在这个礼拜，如果我们得到了他人的一个忠告以及指导期的时候，我觉得不妨你可以折中的去听看看，是不是你的心应该要听一下别人的想法呢？也许你应该要听从一下哦。 嗯，有些商议出现的话，也许你也可以寻求这些人际呢，来去协商一下，然后出谋策划然后讨论，然后去多加的去利用，也许这些都是可以让你发展成一些新的机会跟契机哦。那么在这个礼拜呢，属蛇的朋友要留意的天数有两天哦，除了周二之外，还有周五。下一个生肖是针对属马的朋友。 双子的朋友，在这个礼拜是属于需要自我突破的一周。这也意味着是，在最近这一个礼拜呢，你可能会觉得有一点低潮哦。也许你是受到了周遭的人的一些感染，也许别人的离职啊，或者是别人的低潮啊，影响到了你，让你也会觉得有点没有动力啊。但是呢，你不要因为别人的影响，让你自己觉得好像少了一点助力。 因为那是别人，你是你哈，所以呢，不要感到沮丧。你呢，只要继续的努力呢，你还是会慢慢的看到自己的想要的成果会慢慢的出来的哦。不要想要短期之内看到期待的东西就会立刻出现，因为有些东西总是需要给他一点时间去发酵的，不可能有立刻即效的东西哦。 所以呢，不要有这种短期觉得有心有余而力不足的感觉，呃，也不要觉得自己现在已经这个信心呢，呃，所剩无几哦。你现在要做的就是先沉淀，先放空，然后呢，再重整，那你自然呢就可以找回自己的位置喽。那么属马的朋友呢，在当周要要留意的天数，有一天是周六。 下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于需要自我觉醒的一周，而这也意味的是，我们需要去想通一切哦。你必须把眼前的一些事项啊，或者是 scenario 状况呢，用明智的慧眼呢，跟判断力呢，去重新的重整，好来帮你带来成功，也就是你要用你。 智慧重新去做一些判断，然后你要抛开你的一些旧的观念，呃，然后去拥抱一些新的想法，把你过去的一些经验呢，重新的去做一些连接跟整理哦，然后挑出一些错误，然后抛弃掉，这样子你再把正确的跟优秀的留下来，才能够真正的改变，然后重整、拓变。 啊，这就是所谓的觉醒哦。那么这样听起来呢，可能会觉得有点，呃，不太理解。但是呢，最重点的其实它代表的就是你要去舍弃一些你过去觉得好像是对的，但是呢，你又觉得好像不敢舍弃的东西。啊，但是这个东西，其实在眼前来讲呢，就是拖着你的东西哈。 所以呢，在眼前来讲呢，你现在要做的就是，要断尾求生的一个阶段了。所以属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，这个觉醒呢，就有点类似像断尾求生的一个状况。虽然眼前呢，会让你有一阵痛，但是其实呢，过一阵子你就会发现是一个全新的自己哦。在当周要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友，在这个礼拜是属于势如破竹的一周哦。这代表是在过去呢，默默的准备呢，已经可以看到了一些曙光哦。而且是属于吉星高照的一周。只要你有具备着这个斗志啊，还有这些勇气呢，都有聚集在你想要做的东西，还有你喜好的东西上面呢，就可以得到你相对的一些回报。所以在这个礼拜呢，把 火力呢，聚集在对的东西跟呃重要的事物上面是还蛮重要的哦。所以属猴的朋友，请务必好好把握当周的好运势。在当周并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于数见成效的一周，而在这个礼拜也代表的是呢，呃，你在这个礼拜。 其实呢，基本上是属于忽然有很多很多灵感充沛的一个月份，所以在工作上呢，尤其是针对如果你是属于，呃，需要用到很多灵感的，比如说你要呃节省一些呃这个 coding 哦的，那你需要把这个呃把它写的越短越好。 或者是说你要把你要那个美术的这个美感哦啊，或者是说只要是跟一些呃 art related 相关的东西，对于这些开发 R n d D 相关的工作者呢，其实呃你在工作上都会有很多新的想法出现，不妨呢你可以运用当周的一个这些突发起来的想法呢。 用到你的业务上方哦，会是蛮理想的。那么在当中呢，属鸡的朋友呢，要留意的天数呢有两天，除了周二之外，还有周四哦。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在当中呢是属于心如止水的一周。那这也意味的是呢，在当中呢，你必须要把外界的一些干扰呢，彻底的给消除哦。 而且呢，只有透过这样的一个方法呢，才能够让你看到，呃，真正最后的一个东西。哦，为什么呢？因为有的时候呢，真的要成功的时候呢，这幕后的东西要推进的东西呢，是最 bottom line 的东西呢，是不能够太急进的去推出它的。你必须要找到它，找到那个原因，你才能知道怎么样去处理它。 那再来就是呢，你在进行一些东西的时候，你是必须要找到原因之后，你才知道怎么样去破解。那同时，你才知道是说，那我要在什么时间点去做一个切割，或者是说去做一个顿点，或者是做一些休息，这些呢也都是能够让你的心呢知道要在什么时间点做不同的一些片段。好，所以在对于。 属狗的朋友来讲呢，在这一段时间，其实它代表的是要做一个不同的一个切割点的时间点。不管是面对我们的工作，面对我们的朋友，面对我们的家人，你可以整理我们的生活圈，整整理我们的人际关系，整理我们的工作关系，甚至从最基本的先整理我们的。 这个工作的这个桌面，好，或者是我们的这个档案，从这些最基本的东西开始，你就会发现，你会慢慢的呢理出一些头绪出来喽。好，那么在当周呢，属狗的朋友要留意的天数，有一天是周一，下一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当周是属于突破非要的一周哦。 那这也代表是呢，在这个礼拜呢，呃，你会把一些呃本来是属于困在脑海里的没有办法突破的、没有办法呃理清楚的东西，没有办法理解的，忽然呢都能够理清哦，能够悟出道理，然后忽然就上手了。所以对你来讲，在这个礼拜是属于就像突飞猛进的一个状况。 你忽然就是很多的进度都会追赶上了。那么在这个礼拜，其实除了追赶上之外呢，也很建议你可以多运用这个时候呢，多跟人际关系上面呢多做一个这个拉锯哦，因为这样子你也是一个呃可以让听闻呢更加的没合的一个时机点。那么在当中呢。 属猪的朋友并没有需要留意的天数哦。最后呢，我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属羊的朋友，第二名呢是我们属狗的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，如果想要 让我们的感情增进的话，一定要激起那个对方的保护欲望。再来呢，就是呢，要多对对方呢，呃，奉献。这个奉献呢，可能就是要对对方好一点啊，或者是说，呃，要让对方感受到有一点那种呃关心关爱啊，或者是甜蜜蜜的感觉。 那同时呢，呃，也会建议呢，呃，如果说是属于在感情初期的那种暧昧关系的男女朋友们啊，也可以不妨呢多用直觉呢去了解一下，你们在对话方面呢是不是有这种共识，有的话你们就可以再更加的深入，如果没有的话，就可以赶紧的找下一个对象哦。那么在当中呢，我们的这个。 开运的这个植物呢是野玫瑰，然后我们的开运矿石呢是光玉的这个水玛瑙，然后我们的开运色彩呢是粉红色，提供给上述的这个生肖们参考喽。以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下分享。 我是金英老师，我们下次再见喽，拜拜。